Э, добрый день! Ситуация заключается в следующем. На дворе 5 июня. Стою я, нифига не подготовленная к лету, абсолютно не занималась. И я этим очень недовольна, потому что лето наступило неожиданно. Я даже не ожидала, что нужно подкачаться, нужно позаниматься, привести себя в форму. Я не ожидала, что лето так быстро наступит. Хотя кого я обманывала, конечно, я знала. Я считала дни до того, как лето наступит, но мне было настолько лень заниматься, что я подумала, да и так сойдет. Но ну, нифига не сойдет. Вчера я первый раз поплавала. Это было 4 июня. Я первый раз поплавала в море и поняла, что я нифига не готова к лету. Поэтому подумала, как же мне себя смотивировать. И решила, а почему бы мне не сделать недельный челлендж? В течение недели я буду каждый день фигачить и приседать, внимание, по 100 раз. Да и думаю, знаете, вот у меня пришла такая идея в голову. Сейчас. Ух ты, блин. Ой. Давайте, братцы, я буду не просто приседать сто раз, да, вот так вот, а буду приседать с двумя резиночками для большей эффективности. Ну и, конечно же, мы закрепим результат до и после. Сделаю фотографию до и после, конечно же, мы зафиксируем результаты, какие они у нас могут получиться за неделю. Но ну, сделаю не просто фотографии до и после, а я хочу еще прибегнуть к помощи вот такой вот линейки, потому что мы будем с вами измерять мы будем с вами измерять объем бедра. Конечно же, в лосинах ничего не видно, поэтому мы возьмем и переоденемся вот в такие шортики. Кажется, что я готова, но на самом деле я нифига не готова. Есть к чему стремиться. Обвисшая попа – это вам не готово к лету. Смотрите, давайте мы замерим объем бедра до нашего недельного челленджа приседаний. 97 как вам 97? Идеально 90, да, по-моему? И сейчас мы с вами сделаем фотографию дома. Вот эти места ляжки, они висят. Нет мышц, понимаете? Вот жу... кожа висит одна, кожа. Что это? А чтобы она вот так не висела, видите, я вот так трясу, как желешка. Желешка, нет наполненности. Вот, кстати, наглядно, видите? Вот она. Вот то, что нам нужно исправить. Фу, я пока обещала уже за пару раз. Поэтому давайте переодеваемся обратно в лосины. Идем начинать первый день челленджа. Поехали! Кстати, небольшое нововведение. Теперь, отныне, с сегодняшнего дня, с сегодняшнего видео, любой, каждый комментарий, который будет оставлен под этим видосом, попадет в следующий, не менее интересный видос а на какую тему он будет, я спойлерить не буду. Но он будет не менее интересный, чем этот. Вот такой вам сюрприз. Попасть в видосик. Я бы на вашем месте поучаствовала. Ну все, погнали, погнали приседать, приседать. Мы погнали приседать, мы погнали приседать. Мы погнали жопку качать. Мы погнали приседать. Мы погнали жопку качать. Мы погнали приседать. Погнали. День первый. Я выбрала локацию на общем балконе. Потому что в связи с моей не совсем здоровой коленкой, мне нужно за что-то держаться. Так что потихо и здесь будем заниматься. Оно мне надо? Это только 50. А, когда сделал дело, гуляй смело. День второй. Сегодня второй день, как мы снимаем мой челлендж. Челлендж по увеличению задницы. Это доказательство. Я буду в быстрой перемотке показывать, что я не обманчик. Я реально приседала и старалась. И реально сегодня еле-еле стала с кровати и вообще что-либо могла делать. Приседать до сих пор на стул больно садиться. Булки все горят, болят. А. а Сашульки, я все. День третий. Так, день третий. Я только проснулась. Ну, так как челлендж, надо исполнять свои обязательства. Я же пообещала. Конечно, так полежала бы еще чуть-чуть, занималась коньюнью. Ну что, погнали. Сегодня погодка позволяет хорошо заниматься, потому что дует ветер. И при условии, что на улице жара, ветер обдувает. И более-менее комфортно в отличие от вчерашнего дня. День четвертый. День пятый. День шестой. Фу, сейчас. Все. Здорово, Шарма. Я запись забыл нажать. Ага. Ура, день седьмой, ура! Если не поставишь лайк и не напишешь коммент, я буду плакать очень сильно. А тебе это надо? Фух, прошло ровно 7 дней с того момента, как мы начали с вами этот челлендж. И сегодня мы будем делать итоговые замеры наших бедрышек. Но для начала я переоденусь в те же вещи, в которые я была в первый день этого челленджа. Пау. Вот, это те же самые красные шорты, в которых я была в первый день замеров. Сейчас я вам скажу, они стали прилегать, будто бы мы в ЖПН увеличилась в размерах. Давайте я сейчас поближе сделаю ракурс. Было у меня на момент Замеров что-то 90 с лишним. Замерчик делаем. Реально ли накачать жопу за неделю? Одними лишь... Слушайте, 97. 97, а было сколько? Это с учетом того, что я булки ела еще вчера. Булки и хачапурину огромную с тестом. То есть я питалась даже хуже, чем питалась до этого. То есть я могла себе позволить какую-нибудь чушь поесть. Вредную. О, да, блин, даже 98. Блин, а что так плохо все? Подождите. 98. 98, офигеть. Ляшечки, ну не такие же ляшечки. Уже получше. Ну и так, я скажу, на ощупь тоже твердовато стало так. Особенно вот так вообще твердый, как камень. В общем, я думаю, результат был бы лучше, если бы я не ела всякую фигню. Надо это все дело в совокупности делать. То есть ты качаешься, там приседаешь, и еще плюсом питание держишь обязательно, по-другому никак. Все, что вот здесь вот имеется, хотелось бы вот что вот так было потянуто, прям совсем стройные ноги. Но ну, они фшик, вот так. Вот тут прям камень. Вот даже тут мышцы видно, видите? Нарисовались, нарисовались. Какие итоги? Полностью за неделю. Невозможно прям привести себя в идеальную форму. Ну, мы имеем в виду ноги, там, бедра, там, ягодицы. Мы не можем за неделю что-то делать. Но ну, мы можем подкорректировать. И это только старт. Вы неделю покачались, вы увидели, о, результат есть. Но еще плюс питание нужно корректировать. И там будет вообще все зашибись. Скрытая камера. Ну, изменилось или нет, скажи. Ты что там скрытую съемку-то устроил? Ну, изменилось или нет? Ну, наверное. Ну, как, наверное, неделю приседов? Вот же ж, смотри внутренние мышцы. Изменилось или нет? Ну, ну наверное, изменилось. <laughs> Саша пару слов хочет сказать. Скажи, что изменилось же. Ну, чуть-чуть изменилось. Ой, или как надо сказать? Ну, вот сюда скажи, изменилось много. Изменилось много. Скажи, она старалась неделю, приседала, все челлендж делала. И скажи, изменилось много чего. Да. Очень хорошо стало. Очень хорошо стало, изменилось. А, кстати, еще момент. Я буду также продолжать приседать, но буду приседать раз в два дня. Типа не каждый день, раз в два дня, потому что мышцы не успевают отдохнуть. Ради челленджа только я делала каждый-каждый день. Первые дни вообще тяжело было даже сесть на диван. <laughs> Вот. Кстати, а я про комментарий говорила? Каждый комментарий? Ну да, я говорила. Смотрите, как ноготь сломался. Только что. Нормуль, да? Просто тупо вся длина свалила. Ноготь сказал мне пока. Епучить. Просто ноготь сломался по шву пошел. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Пока, пока, пока!